京都有一家无人售货的中古店，我今天进去看看。哎，这价格在哪儿？这还有试衣室。哦，这儿有价格，什么颜色？然后价格多少？从一千到五千。店很小，里边的衣服基本是中性款式的。看什么颜色的？哦，这个这一件看看多少钱？三千。 蓝色的，这是三千。我觉得如果想开店又没有时间在这盯着的话，可以开这么一个玩玩，挺有意思的。我觉得这儿比一般的中古店稍微要贵一点。平时时间紧，随便买件衣服的话，这儿也特别方便。内向的人也没有面对服务员的尴尬。